Desde el cielo todo es más. Genie Grant, I wish I'm getting rich, huh? Remember when I said I hit a lick, huh? I don't really wanna fuck the bitch, what? Willie when I made another hit, okay, like Prada on my motherfucking kid, huh? Louis on my motherfucking hip, huh? Curry, how I dunk, no switch, hey, fuck you gonna fuck that bitch, hey, if you ain't gonna fuck with me, you a dumb fuck, uh, put up a hit, but feel like one punch, uh, look at my bank and I'm getting dumb rich, uh, and I'm gonna count it up till a hundred, uh, I'm just trying to get it like this, like that, hey, Willie, tell me how you get a bitch like that, hey, listen to your music, man, this ain't that, hey, Willie, tell me how you get your wrist like that, my pocket. ¡Guau, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! Just kill me already! I'm a villain, not a monster. What the fuck? Bro, what the fuck? Oh no, oh no, <laughs> oh no. Oh, what the hell? Bro, what the fuck? Bro, what is this? Oh shit. Oh no. Oh god. What is this? Oh fuck. This guy is braver than anyone I've ever seen. Ana, vete a tirarlo. Vamos. Hostia. Oh, it's, it's recording. Huh? It's recording. Okay. Oh, Ready? One, two, three. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. <laughs> it's true. <laughs> ¡Yes! Es Rusia. Eh, George fue el que empezó. Verga, hija de puta, yo me quedé feliz. Que le ordeñe la Bien hecho, muchachos. Yo solo quiero una chistera, señorita. ¿Atrás? Eh, Vegeta, ¿te has dado cuenta de que hay un tanque en la puerta, no? ¿Cómo? <laughs> Que hay un tanque en la puerta, digo. Mm, vale. Bueno, pues señora, <laughs> aquí me voy a quedar todo el día. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Y mi y se van todos los machos. Cayó la noche, la nena me dijo que no. Después pues, tú te ríes de cosas que... ¡No grites así! ¡No grites así! ¡No grites así! ¡Espérate! ¡Aguanta que sale el contexto, mi Stream! ¡Aguanta! ¡Espérate! ¡Espérate! Espérate, me No, no pienso nada malo. Yo no ¿eh? estoy mirando. No estoy mirando, ¿eh? No estoy mirando, lo No estoy mirando, no estoy mirando. Pero mira, no estoy mirando, chicos. estoy mirando. No estoy mirando, chicos. estoy mirando. Cuidado, chicos. Chicos, no saquen de contexto eso. Por favor, no saquen de contexto eso, por favor. Oye, presenta la amiga, papi. Psicólogo. El vende verdes no existe. El vende verdes. Tranquilo, bro. Ya llegará una morra de tu vida que se te quiera y vea lo bro que eres. talk about the time we had last night. The ribbon fuck your feelings, the way she suck my soul.